Se liga nessa nova onda. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, vem. Eu quero tchá, eu quero tchu, Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Já cantei barabará, já cantei berê, berê, já cantei o tchau, tchau. tchá, pra você fizer lelê.